Gracias. मास्टर्स अपना मेडल लॉट ऑफ जो को सेलिब्रेट करें Jesus! कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल पेडिशर्स जैसा कि हम जानते हैं तो स्वच्छता में नंबर वन है तो कृपया स्वच्छता का ध्यान रखें स्टेडियम में जगह जगह डस्टबिन अवेलेबल है डस्टबिन यूज करें बॉटल्स इधर उधर में थ्रो करें स्वच्छता का ध्यान रखें इंदौर शहर जिम्मेदार नागरिक स्वच्छता में नंबर वन इन लॉ